ټول ته سلامونه نیکې هیلې د ښو موضوع انتخاب مې کړی دی بعضې ملګري راسې احساساتي سي د احساساتو موږ قدر کوو د جذباتو قدر کوو ولې پر لرو بر افغان وطن استعماري قوتو د وخت سره داسې د جګړې ورځې درولې دي هر چیرې چې جګړه یې پر یو قام پر یو ملت باندې نو هغه ملت خپل تعذب د لاسه ورکوي خپل تمدن د لاسه ورکوي خپل معاشیت د لاسه ورکوي خپل اقتصاد د لاسه ورکوي نو چونکې دو څلوېښت کاله کېږي پر لر و بر افغان وطن جګړه روانده ده جګړه تامل شوې ده او د جګړې فیسلیټیټر موږ لر او بر افغانان جوړ شوي دلته که موږ لمنه ورکوو یا سره بیشو یا برخه ورکوو برته پل و افغان ته دریږي موضوع و افغان ته دریږي افغان د افغان خلاف جنګیږي افغان افغان وژني دلته وسایل بل څوک ورکوي استعماري قوتونه ورکوي موږ افغانان لکه لیونی ډبرې غورځوو بدرد وایي سیاسي چوکاټ را معلومیږي نه دا موږ ورته ولیدل امریکا دلته راله امریکا څوک به عزت کړ تور پنجاپی تور پرنګی څوک یې بی عزته کل هر طالب په پنځه زره ډالر خرڅ کی او چونکی هغه طالب چې د راوستلی وو د دغه د قتل قتال ټوکرې په لاس ورکړې وله هغه پنجاپی برته را وغورځېدی و امریکې ته دا طالب بالغ کی خو دلته به شرمي دا ده چې موږ سیاست نه کو بې شرمي مې په مخه راخستې ده دغه طالب ولو اتلس کاله یا شل کاله د خپل ملت په وړاندې وچنګېدی خپل ملت یې مړ کړي افغانان یې ووژل پر افغانانو یې ظلم وکړي چې ورته وویل زوی مړ یې څه کوي ول امریکا راغلی دی اشغال دی جهاد کوم پلانې دی نو اوس خو ستا چیرې په میرامشاه کې ماته شورا جوړه کړې وله کونړ دې په وش په وشنو وي کندهار دې په وشنو وي هلمند دې په وشنو وي کندوز دې په وشنو وي غزنی دې په وشنو وي زابل دې په وشنو وي نیمروز او فراه دې په وشنو ولا حتی دا به ووایم چې ټول افغان ملت دې په وشنو وي بله شورا دې په کوټه کې راته جوړه کړې وه بیا به یې درته وویل چې وازې زه کښېنه دا کار مه کوه دا د بل جګړه ده راسي دلته چې څوک راغلي دي دا غو سره سر خلاص کو دا خپل ملت جوړ دغه خلک زموږ مکروز دي زموږ قرضدار دي راسي د دې سره کار وکړو دا خپل ملت جوړ کو د خپل ملت انفراستراکچر جوړ چې یو چا روډ راته جوړ کړی وي هغه دې هم راته خراب کړي چې یو چا کلینیک راته جوړ کړی وي هغه دې هم خراب کړي څه پوښتنه به وسوله ول دلته خو امریکا د اشغال دی نن هغه امریکا ته د باجوه په خوله د تور پنجابي په خوله د اسټبلیشمنټ په خوله افغانان دې قتلول تار دې کش کی د تار پیردار ته وې طالبه تا کول دا کارون او افغان ته وې افغان تقسیمېدی ته ملګری ولل خبره دا وه چې امریکا نن دا امریکا هو د په ازبکستان کې ماډه خلاصه کله هو دی هغه اډه د امریکا اوس نه دراغلی عزیزانو د 1915 اتیا څخه مارشالا په پاکستان کې ولا یعنی په 1900 اتیا کې د امریکای بیړۍ د کراچي سمندر ته راغلې دا بیړۍ دروازه پر الته وجود لري پر افغانستان چې د تورستان خلاف کوم اټې کېدی یو بیړۍ په کراچي کې ولاړ او بل په ګوادر کې ولاړ رزمک هوایي اډه فعاله شوه جکم آباد هوایي اډه فعاله شوه نن هم رزمک هوایي اډه فعاله ده هم جکم آباد فعاله هم په پښتنې سیمه کې په دا څلور ویشت سوه کیلومتره بونډري کې د پولې وخواته پنځه اډې نورې جوړېږي نن یو اسمان نه دی چپه چې په پاکستان کې د دېرشو کالو څخه امریکایي وجود لري کومک ځین غواړي پاکستان په جوړوي د پاکستان انفراسټرکچر په جوړوي دلته خبره دا ده موږ ته غیرت راغلی دی موږ د ننګ خبره اورېدلې ده موږ د غیرت خبره اورېدلې ده روسیان دلته راغلل د روسیانو سره موږ برملا جګړه وکړه تاجکستان نه وکړ ازبکستان نه وکړ بل نه وکړ ډیپلوماټیک اړیکې وسره وساتلې خپل ملتونه خپل کامونه په جوړ نن موږ هم یو وشتمه صدې ده په بدبختی کې می ژوند دی ماجر مږي بې وسله مږي انسانان زموږ هغه په هیروینو په بلا او په بدوخته دي درځله موږ لاندې یو هلته ولاړ توپک کړه په وا بل هلته بوشکا کړه په وا او داسې جنگ به وکم پلانې او ورونو جنگ فائدې کام ته نه راوړي کام ته پیدا قلم راوړي کام ته پیدا سواد راوړي کام ته پیدا شوونه راوړي دا چې په موږ کې ښوونه نشته موږ ته سیاسي چوکاټ معلوم نه دی چې د کم ځای سره راواخم پر کم ځای باندې کښېږدو د بل په خبرو پسې ځو د بل پر خبرو باندې وژل سوي د بل پر خبرو باندې تر ظلم لاندې یې دا دلته چې دا کم ملا دی زما ملا دی که ما ټولنه جوړه کړې ولای و دته مې په ټولنه کې ځای ورکړی و نن به زه د د بل په فتوا د بل جرنل د بل په کرنل په فتوا به نه وشنول په پنځه زره زما املا ما غوښتي دا و دته د یو بل چا د خوا پروګرام ورکول سوی دی نو لنډه دا مجلس موږ هغه وغوښتی موضوع هغه موږ هغه اوږده ده راسې دا هر څه چې شوي. پر دې هر څه خارې سره واړوو دلته د افغان ملت کې اتحاد و اتفاق جوړ کړو د جهان سره چې جهان کوم دستور لري موږ باید چې په افغاني ننګ و ناموس په افغاني په افغانیت باندې داسې دستور جوړ کړو چې د دنیا سره هم سیاست ولرو د دنیا اوس وګورئ په دنیا کې زموږ نمایندګۍ شته، په دنیا کې زموږ بیرغ ولاړ دی، په دنیا کې زموږ هر څه شته، زموږ استقلال دنیا راسره منلی دی، لیکن د بده مرغه موږ دلته پر ګروپونو وو، پر پارټیانو پر حزبونو باندې سره تقسیم یو، هغه څوک چې موږ و دنیا ته د نماینده په حیثیت استول هغه د یو حزب څخه نمایندګي کوي، هغه څوک چې موږ پلاني و پلاني ملکو ته د ډیپلوماټ په حیثیت استولی پر یو ډله و پر یو ټپله و پر یز تړلی دی بې سواده سړی دی د ملک د پاره نه سیاسي نظام جوړولای سي نه د ملک د سیاسي نظام د پاره داسې تجاویز کولای سي هسې یو څوک دی د افغانانو د بیت المال پیسې خوره تاوان ورته رسوه او افغانستان ته ګټه راوړلای مس نو دلته په کار دادی چې موږ افغانان اتحاد او اتفاق سره وکړو یو بل سره برداشت کو یو بل سره وزغمو او دلته داسې میکانیزم جوړ کو دلته چې په موږ کې څوک اهل ول اوس دا وګورئ په دا نظام کې محترم احمد کرزی تیر شو محترم ډاکټر نجیب ډاکټر اشرف غنی پر دا نظام باندې ناست دا ډیر پوس پنجری دي د یو نظام په ملک کې جوړ کې یو نظام چلوي نو داس په دا وطن کې باید چې داسې یل کسان راپورته کو چې دلته د وینو لاسونه سپایي په یو څه پوهیږي یو سیاست کولای شي یو نظام راته جوړولی شي دا سپورټ یو ورځ څو کار راته کوي بل ورځ برته پسې لګیا در پښو نیولې چې پلانې خدا وکړو پلانې خدا وکړو نو دلته په کار دا دی اتحاد مهم دی اتفاق مهم دی دغه د بل خبرې باید سره تکو چې دلته موږ امریکا پر ګوډو که دلته موږ ورس پر ګوډو کې دلته جهان سیاست د مختلف هدفو د پاره کوي باید چې موږ خپل سیاست وکړو د افغان وژنې سره لاس واخو یو کور یو جرګه سو یو والي راولو دغه د سولې خبرې چې کېږي دا وروره پروسه ده دا موږ ته وینې راوړي دا موږ حلالوي دا خلک زموږ نظرونه اخلي موږ په بل جنګ اخته کوي اوس دلته امریکا رااله موږ ته به خلک و کابل ته به خلک دغه پښتني وطن د اډو څه به ورته ګوري د دغه اډو مطلب که په ازبکستان کې جوړې شوې دي که په پاکستان کې جوړې شوې دي دا به تی عزیزان ویني تاسو لیکوالان خلک یاست تاسو دانشوران خلک یاست دا به بیا لر بر افغان وطن په دې کې ټکول کیږي ملا به ایجنټي ملا به جاسوسي دلته به زموږ وینې تویول کیږي پنجابی به پر دې باندې به وظیفه یې امریکونو ته به دغه ورکوي کوردینات به ورکوي چې دلته سعدالله تورریست دی دلته احمدالله تورریست دی دلته پلانی تورریست دی د خلکو کورونه به په بمونو ویشتل کیږي زموږ اقتصاد به خرابېږي زموږ معیشت به خرابېږي زموږ ژوند به خرابېږي موږ به بیا در لرګي لاندې موږ به بیا در ظلم لاندې حتی پنجابي موږ ته دا مشلولې ده چې زموږ ژبه د دې خطې څخه ورکه شي زموږ نوم د دې خطې څخه ورک شي نو راسئ د دا هر څه سره تیر شو خپل اتحاد او اتفاق سره وکړو خپل ژبه ورک نه کو خپل ملت ورک نه کو د افغانستان د استقلال د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره کار وکړو او افغانستان په دنیا باندې مستقله هیواد تسلیم کوم مننه کور ودان چې وخت مې راکړ بالکل مننه ژوند غواړم اچکزای صاحب افغانانو را پاسې تاسو نه بخنه غواړم پکتیاوال صاحب خیر وطن کې د انټرنیټ کمزوري همیش پکتیاوال صاحب تاسو ته خیر اغلاس په سلامونه مو من الله پاک جو کې روغ او جوړ اوسئ مهرباني وکړئ پکتیاوال صاحب مننه افغان صاحب سلامونه په خپل وار سره ټولو په سټوډیو کې درنو ملمنو ته او د لایف کتون وعلیکم السلام ورحمت الله الله دې وکړي ټول ښه روغ جوړي ګوري دي ما انټرنیټ کله کار کوي کله کار پریږدي نو بخشش کوي چې د نمبرې مې وکړه زه یو دوه خبرې کوم صرف اوله خبره خو دا ده چې امریکایانو هېڅ په پاکستان کې اډه نه ده جوړه کړې هغه د افغانانو خاوره ده د طالب د اخباره یو شرم ده د هر یغه سړی د اخباره الته موږ او تاسو چیغي ویو چې لرو برو پښتون لکه مخکې چې اچکزي صاحب خبرې وکړي الته بیا یې پاکستان کې جوړه کړې نه هر څوک دا د ما شخصي خپل نظر ده هر څوک هر چا چې له امریکا سره جهاد کاو نن یې هم ورسره کوئ، که رښتیا مسلمان یئ، که رښتیا تاسې دا شل کاله د امریکا سره جنګېدئ او هدف هم امریکا وه، نو هغه نن هم د افغان په خاوره باندې ده، که دغه اډې جوړېږي هم د افغان په خاوره باندې جوړېږي، پر پدر دې د هغه پښتانه لعنت شي چې دی ځانته پاکستانی وايي، که دی ما په یو وخت کې د منظور پښتون خلاف یو دوه خبرې وکړې ډېرو ناپوه خلکو دلته راجک سو زما خور و مور وکنځله بدو وردو څه شی څه شی زه نن هم په هغه خبره ولاړ یم هر هغه پښتون هر هغه افغان چې دا خاوره د پنجاب بولي لای د پاکستان بولي لکه مخکې چې اچکزي صاحب ویلي هغه بد کوي چې په سیاست کې خبرې کوي حق نه لري چې هغه د افغانستان په سطح خبره وکړي نه په سیاست کې د افغانستان په سیاست کې کار ولري دا خاوره نه د منظور پښتون ده نه د علي وزیر ده نه د اسپندیار ولی خان ده د هیچا نه ده هر پښتون ده په شرط دې چې ځان ته افغان ویایي په شرط دې چې ځان ته د احمد شاه ابدالي لمسی ویایي دا د افغانانو خاوره ده نن هم امریکا خالي له دغه ځایه بارېږي د افغان په خاوره باندې اړوي چې هر څوک یې وژني جهاد یې هم د هر شی ده په ملا پټکي دې واچوي هغه ملایان هغه خپل ایمان هغه خپل اسلام دې ثابت کړي دغه دغه ریاست ته دی ورو دریږي ورته ودی ایستر پرونه دی مشته دلته واسکټونه راتړل افغانستان ته دی لېږلو را کاغه واسکټونه نونم دغه دی ما په خاوره کې پراته دي که څوک په پښتو خبرې کوي ځان ته پښتون یایي ډېر دلته داسې پښتانه دي چې زموږ خوندې او منډې راته کنځي په دې خبره باندي چا لکه ته کابله یې او زه پلانکه یم او زه ډینګه یم زه یم چې څوک په پښتو خبرې کوي ځان ته افغانۍ نه یایي په جاړه یایم هغه ارمونه ده بد کوي جک وایي چې بیا په پښتو خبرې کوي پښتو د افغانستان ژبه ده چې څوک په پښتو خبرې کوي هغه به ځان ته افغانه یایي او امریکا نن هم د افغانستان په خاوره پرته ده چې څوک جهاد نه ورسره کوي غول خوري چې هغه یایي چې ما شل کاله جهاد کړی ده که ملا د کامی د هر څوک چې دا خبره کوي چې نن د افغانستان نه ووتله امریکا بالکل نه ده ورنوتلې ورشئ ولې نه مخکې د کوم امریکاني لا د کوم باراني موږ نه له چا ګټلی شخصا ما نه دي له چا ګټلی د عبدالمنان نیازي چې موږ ملاتړ کاوه په دغه یې کاوه چې له افغانانو سره نه جنګېده هغه تر نن ورځې که د زوی هغه دریځ هم دا پکتیاوالې د مرګ تر ورځې پورې دغه د دریځ ملاتړ کوم تایید کوم نه د چا نه نه د بارانیانو د اخبار هم کومه مبارزه کړې نه ولا که وکړو نه هم له چا یوه روپۍ معاش اخیستی چې څوک دا شل کاله چې چا د امریکا په بانه د دغه بانه باندې افغانان وزل او نن هغه یې چې امریکا ووتله دغه طالبان ټول له هغه ځایه دغه وطن ته راتله پښتانه داسې وسلې ورسره وجنګېږي دی خو دلته د پیغمبرانو د حدیثونه به دلته درته ویل پلان کې وخت کې دسی او بیا دسی او بیا دسی وس هغه حدیثونه ورته پټ نه کوي وس د قران هغه آیاتونه پټ نه کوي دغه امریکا د واسکټونه وتړي تکړه سي پښتانه سي خپل جهاد دلته ثابت کوي د مش په دې آزاد وطن کې خو کچيري او سپینګيري خبره کړي سپینګيري د اتیا او کالو سپینګيري مم والي ثبوت مم پروت ویډیو مم په خپل ورنه کړي د څوارلسو کالو ځوان ملال کړی، د اتیاو کالو سپین ږیری هم وزلی، موچی هم وزلی، انجینر هم وزلی، ډاکټر هم وزلی، په هیچا هم سرپه نه ده کړې. ولې؟ دغه یوه بنده هم نیولې وه چې دلته امریکا ده. امریکا نن هم د افغان په خاوره پرته ده چې څوک جهاد نه ورسره کوي، غول یې خوړل چې دا شل کاله یې افغانان وژل. کش په ولري یارانو.